Короче, здравствуйте, дорогие зрители нашего канала. Сегодня я хочу вам показать, что у меня есть сумка. Вот такая некрасивая сумочка. Купила ее на распродаже в Лондоне. Так, что тут у нас лежит? Типа, для кейвы. Вот, самое главное, что у меня есть. Набор суперклея. Короче, когда у меня месячный, я там склеиваю, ну вы поняли. что лето очень жаркое, и я их постоянно ношу, с собой сумочки, если солнце сильно светит, я их не Короче, очень красивые, купила их за 9 тысяч долларов, не помню где, ну, короче, хуй. Спасибо. В случае, если мои подружки придут, я вот так вот беру и одеваю. Ну, Ебало мне чуть Так, что там еще есть? Самое главное, что нужно для вас, это презервативы. Я их очень люблю, обожаю их, люблю их маты, там, такие охуенненькие. Ну, вы понимаете, ничего не. Игральные карты. Для того, чтобы, не знаю, на раздевание с поиграть, потом уже и это прирождается. Мой мобильный телефон очень сильный, модный. Вот Я беру. Алло. Как твои дела? Ебануться можно? Какие долбоеб? Так, дальше. Что там еще? Стильные новые часики. Это настоящий ролик. Подарил мне их мой муж. Кощей бессмертный. Что там, блядь? но они как сломаны и все такое. Сайту, походу, дави, <laughs> потому что... Дезодорант. Все. Пинзат. И самое главное, что у меня здесь есть, кроме того, конечно, так и пистолет, чтобы отвод не пал его. Берем, короче, пистолет, заряжаем. Заряжаем его, короче. Ну, он нихуя, конечно, не стреляет, блядь, это просто для того, чтобы напугать. Вот, смотрите, этого нет. Ладно, короче, отложим. А, вот я... Подписывайтесь на <laughs> наш канал, ставьте лайки. Это была Люся с передачи Люся ТВ.